せーのはいはゆうかフェンのゆうかとすちゃんですはい今日は何をしていくかというと日韓風のあるある <laughs> たまないはい、日韓 っていうことでね、うん、2カ国の人が一緒になったわけなので、うん、まあいろいろ日韓夫婦ならではのエピソードとかっていうのはあるかなと思うので、今日この動画に出てくる話っていうのはあくまでも私たちが経験したことをに基づいた話なので全ての日韓カップルの人とか日韓夫婦の人とは違うかもしれないっていう点を 心に置いて見ていただけたらなと思いますはいそれでは一つ目はい一つ目一つ目は秘密の話ができるっていうことなんですけどこれはどういうことでしょうか <laughs> あの私韓国人なのでゆかちゃんは日本人じゃないですか、はい、だからここが今韓国にして、うん、あの買い物とか、うん、いろいろ外に出たりとかするんじゃないですかね、うん、そのとなんか2人だけの内緒の話したいたいしたいたいたい時とかね 例えばこの店員さんが言ってる値段が合ってるか分かんない時、うんうんうん、でもこの店員さんにバレてバレたくバレないで話したい時はなんかその状況でこちらはまあ日本語でちょっと、うん、例えばねあの店員さんが「2万ウォンです」って韓国語で言った場合はこれ2万ウォンじゃないやんなうんそういうのやるやるこれ2万ウォンで合ってる、うん、とか もうちょっと調べるとかそうそうそうそうそうなんかこういうのをね店員さんに失礼にならないようにちょっと、ね、ちょっとした内緒話みたいなのを、うんうん、結構韓国でだったら日本語で、うん、日本でだったら韓国語でっていうふうにしちゃうよね、うん、せーのダウン2つ目はいい買い物ができるっていうことなんですけど、うん、これはやっぱり日本人と韓国人なのでそのお互いの国、うん でこう扱われている商品の価格の比較が簡単にできるじゃないですかサイトも韓国語のサイト見たりとか日本語のサイト見たりとかして例えばこのコンピューター欲しいってなった時にあじゃあ電化製品のこのブランドは日本の方が安いのかなとか韓国で買った方が安いのかなとかプラスどちらかの国に行ったら必ず外国人じゃないですかどちらかがなのでタックスフリーだったり あ、免税とかを使える特典があるのでお得な買い物ができる、うん、簡単に説明したらカメラを買いたいと、うん、でも韓国では10万円、うん、で日本でも10万円、うん、でも私外国人だから、日本で買ったらタックスフリー7%もらって、あとビジャカード5%ももらって、うなんかいろいろ割引もらって、そうやったら15%ぐらいの安い値段でそうだねいつも,、うん、いつもそうそれぐらいで買えちゃうんですね なのでちょっとお得かなっていうベネフィットだね、うん、こんな感じですダーン目はペアルックなんですけど、うん、ペアルックをまあ、気軽にやっちゃうみたいなのが、まあ、日韓夫婦ならではというか韓国人同士カップルでももちろんあるあるだと思うんだけど日韓夫婦のあるあるかなと思いますこれはちょっと人によるかもしれないけどねあのカップルルック嫌いな人もいるから ただ私たちはそういうちょっとカップルルックに対するこう媚びが嫌だなとか恥ずかしいなっていう思いがあんまりないのでやっちゃうよね、はい、これはきっと韓国在住の日韓夫婦とか日韓カップルに限るのかなって思います、うん、なんか日本に住んでるとやっぱ日本の環境がこうペアルックとか カップルルックしてるとうんなんかえーってなったりするから最近はちょっと流行ってるけどねあそうなんだそう双子コーデとか流行ってるけど流行ってほしいねねそう、うん、だけど可愛いじゃんうんだからまだまだ日本では簡単にできるか分かんないけどでもするじゃん日本で <laughs> 日本でもしちゃうけどねそうだからまああなたは気にしないじゃんそうどんどんそういうふうになっちゃうけど、うん なのでこれは日韓夫婦のあるあるかなと思いました4つ目は、はい、女性が日本人で男性が韓国人の日韓カップルとか日韓夫婦の場合なんだけど男性側のその美意識っていうのが結構高いのかなと思います。うん、なので韓国人男性のその美意識レベルがこう一般的なあの日本人の方とか他の国の男性に比べて高いかなって思います。うん うん、なんかちゃんとなんていうの肌のことを気にしてお手入れしてあげてる感じ例えばパックパックは大事パックを毎日するそう毎日ねすんちゃんみたいにしたりとかそうそうそう、まあ、ブツブツですけどねうわ <laughs> まあ、1日1パックしたりとか、まあ、そこまでじゃなくても例えば水分クリーム自分に合ったのをさちゃんと探して買いに行ったりとか大事だろうそれはとか、あと皮膚科に行ったりとかするじゃん結構多くないまあおっぱはあんまり行かないけど男性の方って多いよね皮膚科行ってあのほくろ取ったりとかそういうレーザーしたりとか人多いからなんだと うんまあもちろんね美意識高い男性の方たくさんいらっしゃるんだけど大多数で考えるとやっぱり韓国人男性の方が美意識は高いかなと思いましたそれは簡単なの理由は、はい、彼女が欲しいなの <laughs> それそれだけなの <laughs> それだけなのそうだよ自分を磨いてるのか最近彼女ゲットするのほんと難しいと思います 厳しい厳しい韓国だから学校よくなって彼女が欲しいんだの彼女が欲しいからなのそうだよ全部彼女なの <laughs> はいダーン5個目ジェントルマンになれちゃうそれも彼女が欲しいんだの <laughs> これはなぜかというと、これもあの、私たちみたいに女性が日本人、韓国人、男性が旦那さんとか彼氏の場合なんだけど、なんか私は最初、韓国に来た当初とかは、全然韓国人の友達とかと遊んだ時は、全然自分からこう、よそってあげたりとか、例えばこう、ジュースとかさ、ビールとか注いであげたりとか、あと、お肉を切ってあげたりとか、なんかそういうふうにね、こう、してあげるのが当たり前みたいな、ちょっと日本人女子的感覚だったのね。うん、で、でも、あの、もう今はさ、 もうしないあの本当にすんちゃんあすんちゃんすんちゃん私ゆかねゆかあーすんちゃんお肉すんちゃん野菜違うすんちゃん肌いっぱい <laughs> 会計してなんかやっぱり結構ドア開けてくれたりとか あと、まあ本当にね、お肉切ってくれたりとか、襲ってくれたりとか、そういう、あの、そういうことが自然にできる、自然にしてくれちゃう韓国人男性がすごい多いから、まあすんちゃんもね、しっかり。だから、それにあの慣れちゃうんですよね。付き合ってたりとか、うん、結婚したりすると。騙された。 <laughs> よかった。 <laughs> からありがとう、うん、こんな甘やかせてくれてありがとうでもあの女としてはすごいダメになると思うんだよねダメ女を作る韓国人男性ですよだから俺もあの多分お父さんからお父さんもそうなんですねあお父さんも女性に優しいというかうん多分そうやって ね、だからそれを見るじゃん、ん、あ女の子にはやってやるんだって思って、だからずっと続いていくと思いますなるほどねそれがもう自然なんだろうねそうそうそう文化の部なんだろうね全部やってあげるのが韓国人の可愛さの男だった、 <laughs> はいせーの6つ目6つ目は 真の撮り方がうまいことなんだけど、まあ、これもちょっと人によるんだけどね実はでも基本的に日本人よりも韓国人の方たちがもっともっと写真を撮る回数とか写真を撮る機会とかそういうのが多いと思うのでフォトジェニックなスポットを作るのも韓国すごい上手だと思うしっていう意味でこう写真とすごく密接 かなと思うんですよ人人たちがねなるほどね、そうだからなんかこう自然にやっぱり取る回数が多いとうまく取れるじゃん、うんうん、そうしかもこう、まあ、今はアプリとかもすごくいいから簡単にうまく写真が撮れちゃうけどでもやっぱり日韓夫婦の方が一般的なこうカップルに比べてちょっとうまいかなと思うのかな韓国人同士カップルももちろんねすごい上手だろうけどうん みんな上手 <laughs> <laughs> みんな上手ね、うん、そう人によるかな人によると思います、まあ、結構私たちがこう他の人の写真撮ってあげてうまいって言われたことがすごく多かったです、うんうん、そうだからなんかあるあるなのかなってふと思っちゃいましたはいはいダーン7個目七個目これも女性が日本人の場合ね女子の方がキムチ好きになるあるあるだと思うななんか最初はさやっぱり辛い って思ってたしなんかちょっと抵抗感があったのね毎食キムチ食べるのとか、うん、でもなんか今はキムチがないと足りない <laughs> 足りない食事ね、うん、キムチは、韓国人にしたらもう絶対ご飯って感じですね、うん、ご飯ぐらいにいつも出るもので、うん、キムチなかったらすっきりしないいうかもうなんか前はあんまり食べてないんですけど 最近キムチ好きだしそうキムチ私よりあの辛いものを食べせる食べる食べ食べます <laughs> 食べれるようになったねそうなので慣れってやっぱり本当にあると思いますキムチは缶にもいいし、うん、痩せるにもいいんですそうかな <laughs> あなた食べ過ぎやろ <laughs> ターン8個目は基本会話は言語ミックスです <laughs> これは多分なんだろう日韓カップルとか日韓夫婦だけじゃなくてこう国際カップルとか国際結婚なさった方だったら、うん、まあ、うん、共感してくれる部分だと思うんだけどやっぱりその言語によって言いやすい言葉が絶対あるの。うん、だからこれこの言葉は国語でしか表現できないとか言葉は日本語でしか表現できないみたいなのもあるからなんかそういうのをこう言いやすいようにミックスしちゃうんだよね。うん、例えば 今日ちょっと遊びに行く日本語やでお前は返事しあうん母ちゃんこういうのとかそうそうそうあ確かにまあ質問は日本語で答える韓国語とかもよくあるしめっちゃ1んでとか英語欲しいとかそうそうそうそうまあ、まあまあまあ、でもでも本 によくそのミックスで使っちゃうんだよね、うん、いっぱいですそうだから2人だけじゃなくてこう3人で遊んだりするとその第三者の人がうちら見て結構びっくりしたりするよね、うん、何人なのあなたはどういうことみたいなどっちが日本人 <laughs> って感じねそうそうでよく言われる質問も「えゆかとすんちゃんは日本語で話してんの普段とか、韓国語で話してんの?」とかよく言われるんだけどどっちもなんです本当に、はい なんかその雰囲気とか、うん、その今日の気持ちとかそれぞれ全部変わるんです今日は日本語を話したいとかうん、かる分かる、うん、そうあるよねそういう日が、9個目はこれは逆に喧嘩の時は母国語になるまあ時と場合によるんだけどねねよるけどやっぱなんていうかこうイラッいう時はね、うん、イラッとした時はちょっと母国語になりがちかなその方がこう早く 言えるしそうそうっていう感じでただなんかこうあんまりわーわーわーわー言い合いを私たちはあんまりしないタイプだからこう経験があんまりないけどでもうん、イラッとした時は多分日本語になったりとか韓国語になったりとかするかも。と思います私も。はい、な最後ですねラストこれはお互いの国で存在する偏見とかに遭遇する ってことなんだけどあのピョンギョンね、うんうんうん、だからやっぱりこうステレオタイプって絶対いるじゃないですか日本にも韓国にも、うん、だからやっぱりそういうザ日本人とかザ韓国人のこうステレオタイプのイメージを持ってる人がいるからそういう人たちにすごい質問されるよねよく。うん、うん 例えばあ韓国人の人ってなんでそんなにいつも優しいのとかなんかなんでそんなジェントルマンなのとか日本でね結構言われるしあと韓国だったらなんか <laughs> 日本人の女の子はなんでそんなにこう旦那さんにいつも尽くしてあげるのとか全然私尽くしてないのね <laughs> なのにそういう感じで言われたりとかやっぱり、まドラマとか あの映画の影響がすごく大きいと思いますなので、うん、そこで出てくるその韓国人日本人のイメージがついちゃうからねそれであ韓国人はこうなんじゃないの日本人はこうなんじゃないのとかっていう意見がめちゃめちゃ多いよねまあまあ基本的にあんな感じですけど本当に人によって違いますからねそうそうそうだからやっぱりおおいやそうでもないけどねみたいなことが結構あるからまああのどの国の人でも 人によって育った環境によって違う、ね、かもしれないなっていうことをまあ覚えておいていただくといいかなと思います。そうですね、うん、はいこれがラストになりましたはいそれでは皆さん楽しんでいただけたでしょうかはいまだまだねきっと日韓夫婦あるあるってこう掘り出せばもっともっとあると思うんだけどでも今日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 お願いしますそれでは次の動画で会いましょうバイバーイアニョ Let's u your heart